Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi ya Konco-konco ning channelku Channel ibu dan Budani Oke dino iki aku meh ring sawah ya. Dulur-dulur <clears throat> Ning sawah Meh Nandur Iki aku mangkat karo adik yo aslinya wis kawanan lho iki mbokku yo wis tekan kono lho jadi iki nyusul lumayan lur ning desaku ning sawah iso go motor terus tekan sawai yo kai, seko parkiran singgo parkir motor tekani sawahku yo melaku sekitar 50 meter ya lu mergo dalane yo miring-miring tuh ini angin, jadi nek anggo motor yo rai iso jadi yo <clears throat> melaku kayak melaku lu sakai mbok mbokku seneng kono lur wis ketok langsung saya jalur ayo ikuti perjalananku hari ini perjalanan meh bertani lur wong desa yang ini kie ini alas panas lur mangkat wis kawanan lur iki aku wis tekan sawah kae mbok kulur wis nandur unclang kae pakku bar ngobongi wit lombok wit lomboke wingi sing gagal panen nandur sanggon blas ra ono sing panen lur dipangan omo ngene oh saiki aku tak nyambut gawe sik lur gawean apa mbak? aku gawean ini apa? gaweanku monjo lur oh jadi iki lur ini di plastik di ponjo lur jadi monjo aku ya ini iki, iki caranya di tubles terus di ongkek-ongkek lur ngen ono bolongan mengkung gue di mengkung gue nantur uncelangi lur alate nggawa linggis mergone lemah iki ne atos di nggo linggis lur sing semangat hmm. ben orang ora glodoki ini gak kaos tangan ini kaos tangan cilik lho ketoke kaos tangan motor lho kanane kau ngene iki langsung aja monjo meneh nak wis diponjo ditanduri lur ditanduri unclange oke lur jadi iki unclange ya sekitar rong batang ya lur sinandur iki teko di cuplek kene sing wis diponjo mau terus dicukuke lemah pinggir-pinggire to terus diuruk nah ini iki iki nah ngono kuwi lur cepet tenan lur ngandur nah aku nak is rupa tanduran iki kok ngono lur kuwi wis rupa tanduran iki oke mulai wong yo isih akeh tenan medun-medun rono kae sing meh ditanduri wis Oke, dulur matur suwun sing wis nonton videoku. Awe dulur-dulur sing seneng di-like, sing ana pertanyaan di komen lan ojo lali subscribe ya lur. Gen ora ketinggalan video-videoku selanjutnya. Besok rencana aku meh labuh. opo kuwi labuh ya lur? Diikuti videoku. -video yo ojo lali subscribe lur pecet tombol notifikasi nih gen ora ketinggalan video-videoku bentino iki lho